кроме изученных тысячи упражнений, и сотни упражнений разработал самостоятельно, используя закупленные знания. Но можно сказать, что при выполнении даже одного упражнения, самого простого, есть десятки различных мелких нюансов, которых многие люди даже не догадываются, тренируются годами, не задумываясь о том, что они что-то делают не совсем правильно. Вот сегодня мы рассмотрим самое простое Dois Государственного мира. Начнем с самого простого. Это дыхание и безопасность при взятии штанги с пола, возвращение ее на пол. Мы должны подойти к штанге, и что обычно делают опытные когда они нагибаются, и спиной поднимают вес спина, и это формируется. Если вы будете поднять большой вес, оденьте страховочный пояс, очень долго его системы, так, что он поддерживал нашу вышку в области Дали. Затем поставили ноги в машине, присядь, и ногами поднимите штангу с пола, глядя вверх. Вот так вот правильно нужно брать вес, возвращать его на Затем дыхание вверх, просто вниз вдох. допустим, с какой-то специальной деревянной трубочки или со стула, это бывает уменьшить амплитуду и упростить взятие снаряда и вручение его на место. Касательно дыхания, это правило касается именно этого упражнения. В других упражнениях фаза сокращения мышцы может быть в другом направлении, и выдох может производиться не обязательно вверх, но и при движении но сейчас мы рассматриваем именно трепанопсы штата истории. Это растение можно выполнить как с прямой, так и с изогнутой штамп. Если прикус там изогнутый, это позволит уменьшить нагрузку на ваши запястья, понизить уровень сколько ваши запястья, если она присутствует. Если же у вас нет никакого дискомфорта, работы с прямым грифом, то более эффективно все-таки я работаю с прямым грифом. Но очень часто возникают делают столкнулись, с а комфортом нам указывают более безопасный вариант, это сгибаются с магистрой с изогнутым грифом. При работе со штангой строя вы можете использовать для повышения безопасности, снижения ощущения дискомфорта гистеорию. Для бинты теряешь. Пендель в данной ситуации захватывает основание вокруг и уменьшает нагрузку на эту область и уменьшают ощущение тебя. Использовать пояс, бинты, э, кистевые грабки нужно при работе с большими для вас весами, если вы ощущаете действительно дискомфорт, даже в небольшой степени. Если же никаких проблем нет, можно выполнять для другой сильный ребенок. Но обычно с повышением рабочих весов, а повышение рабочих весов очень рекомендуется, э, все это становится актуально. Как использовать истинный мир, надевая на руки и привязываем к это позволяет уменьшить боль запястья и сконцентрироваться на бицепсе, а не на нагрузке на более слабое запястье. Более привязал руки с помощью вестилограмма, что обычное дело, когда те остатки превышают 60 кг. Сейчас это обучающее видео, без на всего лишь 32 кг. Мы продолжаем разматывать, как можно делать правильно. И посмотрим, что э, неправильно стоять полностью ровно. Если мы будем стоять полностью на прямых ногах, с полностью прямой спиной, нас будет носить. Экономичная правильная позиция роста. Чуть все равно смотрит, вот грудь поднимаю вверх, подбородок вверх и в таком положении работаем. То есть при согнутых ногах и ответила назад За запятой суставе положение более устойчивое, так как центр тяжести ниже, вы сможете работать с большим весом, меньше раскачиваться с какой скоростью выполнять упражнение. Для начинающих оптимальная скорость 2 секунды вверх, 2 секунды вниз. Это даже слишком качественное выполнение при работе на повышение рабочих весов через согласность такое выполнение снижается. И уже начинаем работать первым максимально быстро, Пресс, ну, в принципе, тоже в этом положении смысла бега допускать вес я не вижу. То есть более медленное выполнение, конечно, даст нам концентрацию на бицепсе ощущение наполненности кровью, но наша основная цель – это повышение рабочих весов при работе на бицепс. Но что мы этой два килограмма мы никогда не накачаем себе хороший объем. И если бы сконцентрировался на качестве, у меня бы мой бизнес никогда не вырос до таких размеров, как сейчас. А за время занятий по диппингу не удалось увеличить объем руки более чем на 10 сантиметров. Упражнение можно выполнять двумя планками. Расстояние хват на ширине плеч равномерно распределяет нагрузку на оба пучка Jesus. При узком хвате намотают ноги шире, и нагрузка смещает она внешнюю часть бицепса, которая как эффектно видна кожа сзади и в конец работы широкого хвата мы смещаем нагрузку на внутреннюю часть бицепса. А теперь посмотрим, что такое внутренняя внешняя часть бицепса. То, что мы видим с этой стороны, это и есть внешний пучок бицепса. Это та мышца, на работу на которую мы акцентируем при работе узким охватом. Точнее, э, тот пучок бицепса. И бицепс это двуглавая мышца руки, вот, собственно, внешняя головка бицепса и видна при такой работе. И внутренняя часть бицепса, это мы ее видим при демонстрации бицепса. То есть просто находится изнутри, работает при широком охвате. Если у вас хорошо растет бицепс, можно пользоваться стандартных средним хватов сразу на науку пучка. Если какая-то часть возмерите расстояние, можно тогда добавить подходы широким или узким хватом. Некоторые люди выполняют тренировку бицепса, поднимают или хватают. Это не совсем правильно. Ведь бицепс это сгибатель руки. Соответственно, чтобы сгибарек надо руки держать зафиксированными у э, тела. Вот так. Если мы немного изучим анатомию, мы обнаружим, что передняя дельтовидная мышца не отвечает за выжимание, за выведение руки, голову и выше. И фактически это получается начало начале одна лежима вверх. Соответственно, вместо вистовства возбуждена более, более того, что передняя тренда плеча. А здесь на тренировки есть упражнение получше, чем сгибание рук со штангой для бизнеса. Когда мы сгибаем руку со штангой в нижней фазе амплитуды, работает нижняя часть бицепса. Вот это. Когда мы сгибаем руки со штангой в верхней части амплитуды, свободная верхняя часть бицепса. Вы ну, тоже должны это знать и учитывать, выбирая в какой фазе вы будете давать максимальную нагрузку, основной акцент. Если у вас травмирована спина, оденьте пояс, подойдите к стене, направитесь на стену, прижмите таз, ноги выведите вперед, на 30-40 сантиметров, пояса голову попробуйте задерживать, как платный, позволяет хорошо изонировать воду бизнеса. Если вы уже на протяжении нескольких месяцев выполняли упражнение для укрепления поясницы, например, на наклоны с отеля или со штангой в руках, на повторном режиме, где надо но укрепили мышечный корсет позвоночника, то вы можете вполне, если у вас здоровая спина и подготовленный мышечный корсет, попробовать обыграть год со штатной 100 из Это дает максимальный рост силы и массы мышц. И это был любимый прием тренировочный и есть многих профессиональных спортсменов. В том числе загибая после штанги щитинга с огромным весом, считал наиболее эффективным упражнением знаменитый Арнольд Шварценеггер. Арнольд выполнял гибание рук со с щитингом, на выполняя 125 кг на 5 повторений. Я максимально делал снимался там источник, соответственно, что вернуть мне далеко. Но это тоже было для меня немало достижением. Посмотрите, как работает считано, чтобы вероятность получить травму не увеличивалась, а уменьшалась. Точно так же, как работает считано, чтобы вы не крали свою нагрузку у бицепса, заставляли работать его еще больше и расти еще больше. Ченнинг – это искусство и специальная техника. Главное, не работать рядом Мы подходим в штаб и правильно берем республику, чтобы не вернуться и заводиться. Затем мы начинаем давать любовь в начале движения. Это правильно все безопасно. Кроме того, вы разгружаете связь бицепса с большим весом в нижнем плате амплитуды и таким образом предохраняете связки бицепса от травм. Таким образом, мы рассмотрели выполнение и в суперизолирующем стиле, и с Мы рассмотрели много нюансов. Но существует еще очень много нюансов, почему бизнес может не расти. Например, вы тренируете руки слишком часто, вы тренируете руки слишком редко. Начинающим все просто, достаточно тренировать руки один раз в неделю с максимальными весами и один раз в неделю с небольшим весом делать вспомогательную тренировку. Потом вам нужно индивидуально подбирать тренировок. Так как слишком часто или слишком легкий тренинг приводит к тому, что бизнес не растет. Точно так же вы можете качать бизнес в конце тренировки, и вы можете за это можете не расти. Поэтому, если у вас бицепс это настоящая мышца, как у меня, то нарабатывайте его ближе к началу тренировки, и а еще лучше в отдельный день. Если вы хотите накачать силу массу бицепса, выполняйте один раз, размещение по 15 повторений, затем 3 подхода по 6-8 повторений с большим перерывом по 2-3 минуты. Это нужно применять меня в тяжелом тренировочном вновь максимальный Если же это легкая тренировка, ваша задача пахнет мощности продать что игру, то вес надо взять на 30-40% меньше и сделать три подхода по 10-12 повторений с перерывом в 1 минуту. Но, конечно, не забывайте про Мы ну, смотрели боксера, нашего знаменитого Радиковского.